शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वैपञ्च वायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्तपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ मोहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थम् न वेदा न यज्ञः अहं भो ैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं ने विकल्पो निरा Jehovah. Chidananda. शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् Shiva.